say I'm a child and all people saw my la vita è bella un giorno nuovo dammi tuoi baci amore e dammi tuoi baci amore e tutta la vita è bella un giorno nuovo e tutta la vita è bella un giorno nuovo siamo arrivati e tutta la vita è bella sí, bellísimo.